皆さんどうも、ひかりです。久しぶりですね。さっきはな、パソコン同士良くないんですよ。マイクがないから、パソコンマイクで音声が取られて、そこがやっぱり、そのパソコンの音がすごい取られてしまって、 まあ、一応編集できるのはできるんですけども、あんまりにもひどくて、編集してももうすっごいおかしくてね。あ、もうほんまにマイクが欲しいな。ちゃんとしたマイク。で、今も多分そんなに良くないと思うけど、あ、まあ、どうでもいいんですよ。あんまり長い間動画作らなかったら自分もちょっと興味なくなってしまう可能性が非常に高いので、今、あの、作ります。 なんか久々で、わけわからなくなった <laughs> まあ今な、言いたいことはまあちょっと詳しいことは、まだちょっと言えないけど、最近な、すごいいいことあったよ。まあ、確かに、あの、大切な人の件で、まだちょっと、まあ苦しいのは苦しいけど、だがな、やっぱ、一つ 失うことがあれば、一つ得るものがあるよね。っていうか、その表現逆がな、普通。一つ得るものがあれば、一つ失うものがある。よくわからないけど、私はちょっと逆だったかな。やっちゃうあ実はこのいいことは、その、大切な人が、あの、転勤することを知ってた前に、あの、怒ったんですよ。まあ、こう、一回限りじゃなくて、 ずっと続いてるものなんですけども。なので、やっぱり一つのものを得たら、一つ失ってしまうような、辛いな、この世の中。だからそのいいものは、ほんまに、いいものなんですよ。すっごいいいものなんですよ。今何より嬉しいんです。っていうか幸せなんです。で、そのことのために、まちょっと化粧も頑張ってますけど、 どうかなあの、眉毛すごい迷ってますけども、ちょっと今、ね、ここら辺、なんか消えてるけど、ここだったかが、こっちはちょっと、ここより上になってます。わかりますちょっと。ほら、あの、じゃあ、こっちの方がちょっと上、上やな。ああ、どないしよう。まあ、ええねん。もうそろそろ夏やし、あの、夏の時絶対もう化粧できひん。 暑がり屋ですっごい汗だくからな。まあ、あの、まあ、詳しいことは言えないから、ねえ、この以上何も言えないんですね。だが、元気してるっていうことを報告したかったかな。ああと、これからも動画いっぱい作りたいと思ってます。まあ、パソコンの調子がいい限りでね。だが、 もうそ、もうそろそろっていうか、多分、2、3ヶ月ぐらいかかると思うけど、新しいパソコン買うつもりですし、あの、ちゃんとマイクも買えると思うんで、あともう少しね、我慢したら、動画の、まあ内容は相変わらずそんなにね、良くないと思いますけども、まあ良くないというかちょっと微妙やな。流すの動画の、あの、クオリティが ちょっと高くなるのかなだからこれからもよろしくお願いします。ではまた。